اقبلني كالبادر تزين وشرقي بضيك الحفلة ميلي السيف ابو حدين يم ابراهيم يا الغلا كله تلتزم زينه وشرقي بضايق الحفله ميل السيف وبو حدين يم ابراهيم يا الغلا كله ساحره كل عقل وعين طلتك ما احلاها طاله طلتك ما احلاها طاله ماخذه لا الحلاوه الزين محلها عيونك الكحله طيب ومعربه شدين يم ابراهيم فعلك انت شيخ وثربي منه بالكرم ذايع فعله بالكرم ذايع فعله سلامك الفعولات زين من مطير الحسب نسله ربعي كل بالمجد عالين كاسبين النعم واهله كاسبين النعم واهله اطنخي اطنخي عطنا يا ام ابراهيم جعلها ايامك تزين واطربي في محفل ابنك ورش زهرها العبي يا بنت شيخ لها العليا عريح احرق الصعره بلعبك وشعل نارها يا سليلة عزي اختي الرجال الطيبين المراجل دوم ترقى بها واخبارها لك عمها من طيب طوال الكل مجد وقمة معتلين عاليين جاهر وساوي رجال كبارها والخوات الحسن والزين كثر الثمين عفه وطيب وحلا عاليين مقدارها سكت كافي بالجزائل على الطرق الثمين لجل عينك يا ابراهيم مبروك والف مبروك يا ابراهيم يا سليل الهايبين يا الكريم اللي عطاياه تفوق انظارها تهتني يا ذا العريس وعسى ايامك تزين والسعاده يا ابراهيم اجعل تسكن دارها من سلاي العز روس الرجال الغانمين كل ميادين الفخر عابر الله يبارك فرحكم عساكم سالمين وكل سحايب السعادة تستقون امطارها والله يبارك فرحكم عساكم سالمين وكل سحايب السعادة تستقون امطارها وكل سحايب السعادة تستقون امطارها ستة خمسة صفر اثنين صفر اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة